انسان نماز سکھا رہے ہیں سونے کا طریقہ سکھا رہے ہیں سکھانے کی چیزیں سکھائی جاتی ہے نماز آپ سے پوچھی جائے کیسے سونے کا پڑھ کر بتائیں گے سرکار سے نماز کے مطابق پوچھا گیا حضور نے طریقہ بتایا روزہ سرکار کے بارے میں طریقہ بتایا دور کے مطابق جب پوچھا گیا تو اللہ کے لیے فرماتے ہیں اولو اللہ محمد علی محمد والا آل محمد صحیح بخاری کہتی ہے سرکار فرمانے اے میرے صحابہ یہ کہو کہ اللہ اللہ کے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فن پر حضور صحابہ حضور فلات کیا ہے حضور فرمانا ہے سواب کرو جس چیز کو سمجھنے کو آئے آیا حضور کو نہیں سمجھا رہے بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسے کہہ دیا کرو نماز کسی کو نہیں مانو تو پڑھ پیدا بتائیں دودھ کیا چیز ہے نہیں مانو تو سمجھانا چاہیے مگر اللہ کے بھی سمجھا نہیں رہے کیوں جس کی وجہ آپ شیخ الاسلام بیان فرماتے ہیں سوال بارش کر کے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے دین صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل صحابہ پر آنے والی امت کو یہ بتایا کہ لوگوں جمود کا معنی دراصل کیا ہے کسی کے مقام مرتبے کو سمجھ کر اس مرتبے کے مطابق تعریف کرنے کا نام ہے جمود تو میرا مقام دنیا میں کیا جانتے ہیں نورانی ملکوچی مخلوق اس کو بھی مقامات مصطفیٰ کا علم نہیں ہے انسان کیا پہچانے گا میری مقام میری میری مرتبہ مطلب اور میرا مقام میرے پرور کے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے کہ درود پڑھو نماز کا حکم دیا تو نماز پڑھ کر بتاتے زکات کا حکم آیا زکات دے کے بتاتے ہیں دیگر آمان سکھاتے ہیں درود کی بات آتی ہے تو سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے دربار میں ہر طرف کے پرور تیرے حبیب کما کما تیرے سوا کوئی نہیں جانتا ہم نے جان لیا تب کے حضور کی تعریف کر سکے ہم مماد و مرتبے سے واجب نہیں ہے اس لیے بولا ہم تیرے دربار میں گزارش کرتے ہیں تیرے حبیب کا جیسا مقام ہے ویسی تعریف تو اپنے حبیب کی کر اس کا معنی ہے گویا تھا پڑھیں گے تو حضور سے رحمت نازل ہوگی افسوس کی بات ایک بزرگ سے پوچھا گیا جانے جانے کے تاریخ میں قدیم مزرات ہیں مجھے پوچھا گیا میں حضرت کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں غالباً حضرت مفتی عبد الحمید رحمۃ اللہ نے اپنے اکاطلہ سے سنا ہے تو آپ نے بتایا کہ دعائیں مغفرت اگر آپ اس کے لیے کریں گے تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ تمہاری ناکامی پر ہنسیں گے رحمت میں پہنچ چکے ہیں ان کے لیے مقصد کیا پڑھ کر یہ سمجھنا کہ ہم دعا کریں گے تو انہوں پر رحمت نازل ہوگی اس سے بڑا نادام تو کوئی اور دنیا نہیں بلکہ درود کے درجے میں رحمت ہم سے نازل ہوگی اور نقطہ حضرت نے بتایا کہ سرکار جو عالم علی امت مسلمہ ان کی اپنی فطرت کے مطابق دور کی بیان دنیا میں حضرت نے تفریح فرمائی کہ مسلمان اور انسان تین قسم کے ہوتے ہیں کچھ وہ لوگ ہیں جو کسی منافع پر کسی فائدے پر کام کرتے ہیں اگر ان کو سنائی جائے آپ یہ کریں گے تو ایسا ہوگا اگر کہا جائے آپ کو کہ آپ نماز کریں گے تو جنت ملے گی تو لوگ نماز کی طرف آتے ہیں کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ڈرانے پر رقبت رکھتے ہیں اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو نہ نفا کی غرض ہوتی ہے نہ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے اور وہ بے لوگ ہوتے ہیں مخلص ہوتے ہیں ان کو ہر اپنے محبوب کو راضی کرنا کام ہوتا ہے تو ہیں کہ جو اس درجے میں آتے ہیں کہ کے مطلوب کا طلب رکھتے ہیں اللہ کے نے ان کو درود درود پڑھنے پر پر بشارت عطا فرمائی کہ جو ایک ہے اللہ تعالیٰ دس مرتبہ اس رحمت نازل بشانت اور جو دوزخ سے ڈرنے کا کا خوف خوف رکھتے جس جس کی فطرت ہے ان کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ میرا نام سن کر بھی اگر کوئی درود نہیں پڑتا تو اس سے بڑا وطین کوئی پھر حضرت شہر اسلام فرماتے ہیں کہ بے دور مختلف ہوتے ہیں ان کے حق میں اللہ کے حبیب نے فرمایا اب یہاں دوسری گفتگو حضرت نے جو تفصیل اس میں بیان بنائی وہ یہ ہے کہ بعض خود کو سننی کہنے والے لوگ یہ کہتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے بدہرہ ان کا خیال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے افس پر حاضر ہو کر اس سلام کو درود پیش کریں گے تو اس کو سنتے ہیں اور دور سے اگر پیش کیا جائے تو فرشتے پہنچاتے ہیں ایسا نظر ہی آئے بات کو حاضر اس طرح کی کم علمی رکھنے والے لوگوں کے جواب میں حضرت والے علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ خالص محبت میں اور اللہ کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے رب کو راضی کرنے کے لیے حضور پر دودھ بھیجتے ہیں ان کے حق میں سرکار نے فرمایا مامل کروایا لوگوں کو کہ جو بھی مسلمان مجھ پر درود پڑتا ہے میں اس کی آواز سنتا ہوں تو جو بے نوش پڑھتے ہیں حضور خود اس کی آواز سنتے ہیں اور جو مطلب کے لیے ہیں فرشتے ان کا پڑتے ہیں کام ہے اس کا ہنڈی کروائیں اب پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ سرکار کے ذریعے اقدس پر دو فرشتے مقرر ہیں ساری دنیا کے لوگوں کا جو سلام دے کر حضور کی خدمت میں اس کے نام اور والدین کے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار قنوت نہیں سنتے فرشتے پیش کرتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے ان کے جواب میں حضرت والی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ ایک فرشتے کی سماعت کو مانتے لیں ایک مریض کہاں کرے اگر میں خادم کی حیثیت سے ہے اور وہ ساری دنیا کے لوگوں کا درود سرکار کے دربار میں رہ کر سنتا ہے اور آقا کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے سن لے یہ کیا علم ہے اور یہ کیا سمجھ جانے کی بات ہے تو اس کا اندازہ کیا جائے کہ لوگ پڑھ کر بھی اصل نور ہے امام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم اللہ کا نور ہے نافرمان کو نہیں ملا جاتا نافرمان کو نہیں ملتا تو پھر بدلا کو کیسے ملے گا علم حاصل کرنے کے لیے ظاہر بدن کی صفائی ضروری ہے تو پھر باقی میں قلب کی صفائی کتنی ضروری نہیں ہوگی تو اسی لیے آپ نے بتایا کہ نافرمان کو علم نہیں دیا جاتا اور علم صرف حروف کتابیں پڑھنے لینے کا نام نہیں ہے گرامر پر قابو پا لینے کا نام علم نہیں ہے خوب عربی بولنے کا نام ہی علم نہیں ہے ہاں جو حقیقت میں عالمہ ہوتا ہے اسے سب آ جاتا ہے ظاہر میں جو علم کہا جاتا ہے وہ سب اس کو مل جاتا ہے جو حقیقت میں عالم ہوتا ہے تو بہرحال ناظر حاضرین حضرت شیخ الاسلام بانی جانے اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر گفتگو کرتے ہوئے کرامات وغیرہ سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ایک ارشاد فرمایا علی میں آج کرتا تھا نا آج سے تقریباً ڈیڑھ سو سال پہلے جو علماء تھے پہلے سنت کے علماء کی میں بات نہیں کر رہا ہوں جو لدافی کا عالم تھے وہ بھی کوئی ایسے نہیں تھے کہ اگر حقیقت فی بیان کیا جائے اس وقت کے بڑے سے بڑے عالم بھی پچھلے زمانے کے لدافی کا عالم کا مقابلہ نہیں کرتے ظاہری طور پر بہت تھا باریک باریک باتوں پر پیسے کیا کرتے چھوٹے چھوٹے مسئلے پر کتابیں لکھا کرتے لیکن اس کے باوجود بھی دائرہ اسلام سے نکل گئے دائرہ اہل سنت سے نکل گئے اور اتنی گہری بحث کرنے والے کہ ہر عالم ان کی کتاب پڑھ کر سمجھ نہیں پاتے ایسے لوگوں میں دو شخصیت ہندوستان میں بہت مشہور ہیں جو بات کہہ دیتے ہیں مگر پتا بھی نہیں چلتا کہ کیا کہہ رہے یوں سمجھ لیجیے کہ مولما سانی سے کام لیتے گندگی پر چاندنی کا ورق چڑھاتے یہ ان کا خاص انداز ہے ان کی کتابوں کا بہت سارے ایسے گزرے ہیں ان میں سے دو خاص ہیں بلکہ تین لیجیے ایک ابو کلام آزاد دوسرا سید احمد خان علی گڑھ یونیورسٹی کا بانی اور تیسرا لذبت العلماء کا جو بانی شبلی نمانی جسے کہتے ہیں بہت سارے حضرات کو یہ نام سنے بھی نہیں سو سال پہلے کی تاریخ میں ہم اکابر علماء کی تصانیف کا مطالعہ کریں گے جن جی کے چند ایسے عالم ہیں جنہوں نے یہ دو بدعقیدہ لوگوں کا ہر ہر جواب کیا ان میں ایک شیخ الاسلام مانے جانے رحمۃ اللہ علیہ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہ جنہوں نے احمد خان کا بھی جواب دیا اور شلی نعمانی کا بھی جواب دیا مولانا رومانی نے ایک کتاب لکھی ہے ایک کتاب تو اس کی مشہور ہے الفاروق کے نام سے فاروق اعظم کی زندگی پر حیات اور ایک کتاب اس نے لکھی ہے الکلام حضرت گاندھی رحمت اللہ نے اس پر کلام کرتے الکلام پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اہل اسلام کو اسلام کے عقیدے سمجھانے کے لیے شیلی صاحب نے کتاب لکھی ہے اس کا نام الکلام رکھا ہے ہم نے تو دیکھا ہے کہ اس کے کسی جملے سے اسلام کی کوئی تعریف ثابت نہیں کسی جملے سے پوری کتاب کا حضرت رد فرما ہیں دو جملے سے اسلام کے کسی عقیدے اور عمل کی تعریف نہیں ہوتی البتہ کوئی مسلمان بے دن ضرور ہو سکتا مختصر انداز میں حضرت نے ایسا جواب دیا اس کے بعد حقیقت کے دوسرے حصے میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں کا ذکر تو وہاں پر حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے وغیرہ کو ثابت کرتے ہوئے فرمایا کہ مولوی شبلی نعمانی صاحب نے امام اعظم کی کرامتوں پر بھی درض کیا اور یہ کہا ہے کہ کسی کی ہدایت یا امامت ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی کرامتیں یا پھر رات میں اس طرح کی عبادتوں کا ظاہر ہونا ضروری نہیں مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی بڑے عالم ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ رات بھر عبادت یہ کہہ رہے ہیں جبکہ بے حد ضروری ہے اس لیے کہ نے اپنی کتابوں کی فرمایا ہے کہ وہ کسی کو دنیا میں ہدایت پابندی یا تحجد کے بغیر نہیں تحجد کی پابندی کے بغیر کوئی ولی بنا ہی نہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی تحجد نہیں پڑتا اور ولی ہو طرف تو یہ اولیاء اقرا ہو رہا ہے اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ امام اعظم کی جو کرامتیں بیان کی جاتی ہیں اور آپ کے رات میں عبادت جو بیان کی جاتی ہے کہ چالیس سال تک آپ نے ہر رات لیے قرآن پاک اور یہ بیان کیا جاتا ہے نماز عشاء کے فضر کی نماز عشاء کے فضل سے نماز فضل ادا فرمائے بعض حضرات بھی کہتے ہیں کہ وہ مسجد میں آیا نماز عشاء کے لیے امام پر بیٹھے ہوئے آزاد ہو رہے تھے جب امامت تھی تو آپ نماز میں شامل ہو گئے لوگ کہتے تھے کہ امام اعظم رات بھر مسجد میں رہتے ہیں میں جاتے جاتے آپ کے زوروں میں کچھ کنکر ڈال کر چلا گیا صبح مسجد سے پہلے مسجد میں آیا تو دیکھا کہ وہ جھولگے ویسے ہی رکھے ہیں اور اس میں کنکر بھی موجود ہے میں یہ جاننے کے لیے ڈالا تھا کہ آپ رات میں ہو سکتا گھر جاتے ہوں گے پھر صبح تک ہی آتے ہوں گے اگر آپ گھر جا کر واپس تشریف لاتے تو پھر وہ جلدوں میں کنکر نہ رہتے اور کوئی کتنے قسم کے لوگ تعریف کرتے امام اعظم کے بارے میں سارا زمانہ آپ کی رات کی عبادتوں کو مان رہا تھا مگر آپ کے درختوں شخص خود کو مولانا کا عالم مزار بنا کر یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کی ولایت کو امامت کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب بیداری کیا حضرت بانی رحمۃ اللہ بڑے تفریح انداز میں اس کا جواب دے کے فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ولایت یا امامت کسی کی ثابت کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ شرکی صاحب کے پاس شب بیداری ضروری نہ ہو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ضروری نہ ہو ورنہ آج تک سارے علماء اسلام کے پاس یہ ضروری عمل تھا استعمال فرماتے ہیں اور ان کے پاس ہو بھی کیسے سکتا ہے ان کے پاس یہ عمل ضروری ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ وہ کام کو خود کر تو نہیں سکتے شادی وہ خود کر نہیں سکتے وہ یہ چاہتے ہیں تو شربیداری اور مشقتیں اٹھائے بغیر خود کی نیک نامی لوگوں میں چاہیں اسی لیے انہوں نے شبے داری کا انکار کر دیا کیونکہ ان کی ولایت یا ان کا علم اگر لوگوں پر ثابت کرنا ہوگا تو پھر ان کو بھی رات میں بستر چھوڑ کر اٹھنا ہوگا جو کام وہ خود نہیں کر سکتے ثابت نہ کے کاموں کو انہوں نے بالکل معمولی کر دیا اور اس کو ہلکا کر دیا جواب دینے کا انداز ہے حضرت شیخ السلام اگر سے کہ عام قسم کے لوگوں کا ایسا جواب شاید ساتھ اچھا سمجھ میں نہ آئے لیکن جو علم رکھتے ہیں مذاق علم کا رکھتے ہیں مطلب لذت رکھتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے یہ جواب کتنا دل پہ اثر کرتا ہے ذہنی کا دل جو اثر نہیں کرتا یہ جواب اس سے زیادہ اثر کرتا ہے تو بہرحال حضرت شیخ الاسلام جامع نظام شیخلام بتا کے جو سر ہوتے ہیں ہوتے ان کا حق کرتے ہوئے مقاصد ہندوستان کے دوسرے حصے میں یہ فرمایا کہ اس نے سعید احمد خان کا بھی نام دیا ہے ہم نے شی ممالک کا بھی نام دیا اس کے بعد یہ فرمایا کہ اس طرح کے مسلمانوں سے اس طرح کے مسلمانوں سے جن کو زمان زمانہ آج بڑا احکیم کر کے بیان کر رہی ہے ایسے لوگوں کے نام پر یونیورسٹیز ہیں ایسے لوگوں کے نام پر سڑکیں بنائی جا رہی ہیں ایوارڈ تقسیم کیا جا رہا ہے ایسی شخصیتوں کے بارے میں شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جن کے مسلمان رہنے سے ملت اسلامیہ میں مردم شماری کے فائدے کے سوا کوئی اور فائدہ حاصل نہیں ووٹر لسٹ دیکھنے کے لیے نام وغیرہ دیکھے جاتے ہیں کتنے لوگ ہیں ووٹر تلاش کیے جاتے ہیں گنتی بیان کی جاتی ہے حیدرآباد کی مثال کے طور پر پندرہ لاکھ مسلم ووٹر ہیں تو یہ جو مردم شماری ہے ایسے لوگ جن کو سمانا عالم کرنا رہا ہے وہ رہے ہیں کہ مسلمان کہلانے کا گھاس نہیں رکھتے صرف اتنا فائدہ ہوگا کہ دو لوگ زیادہ مسلمان ہیں یہ کہہ سکیں گے انداز دیکھیے بیان کر سکتے ہیں اس کے بعد حضرت اس کے بعد فرماتے ہیں اگر کوئی اسلام سے نکلنا چاہے تو نکل جائے کا جہاں پر کچرا اگر صاف ہو جائے گا تو دنیا بار ہو جائے گا قدم میں لوگوں کا حضرت شیخ اسلام جاتے جملے ایسے معمولی سے جیسے ملے ہوتے ہیں کہ کوئی شدت نظر نہیں آتی مگر میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ شدت کوئی اور میں نظر نہیں آتی ہمارے حضرت شیخ اسلام دانی دان دانا خدارے دین اسلام کی حمایت عقائد سیاح کے اس بات کے جب آتے تو حاضرین نے سننے کا مسئلہ سمجھا رہے ہیں حضرت شیخ الاسلام کی شخصیت علوم انہوں میں بھی پیش تھا آج جو سائنس ترقی کر کے یہ مندر پر پہنچا ہے شیخ الاسلام آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے بڑے بڑے سائنسدانوں کی دے رہے انہوں نے جو تحقیقات کی ان تحقیقات کا جواب انہیں کے قانون نے دیا اور بڑے بڑے سائنسدانوں کے بارے میں کہا ہے اس نے یہاں غلطی کی وہاں غلطی ہمارے مزاج مطلب حضرت سیاح ملک کا اس بارے میں ایک بازار کا اشارہ اور مقالہ بھی آتا ہے جبھی علوم پر علوم سائنس پر شیخ الاسلام کی مہارت تو بہرحال محمد حاضرین انگوٹھے سننے کے مسئلے کے مطابق حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے دنیا داری وغیرہ کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت کہ ہم نے سنا ہے مقاصد الاسلام کے حصہ نہوں کے تقریباً ایک سو ساٹھویں صفحے پر تحریر فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک راسل کی آلہ نکلا ہے اس کے ذریعے ایک آدمی اپنی آواز دور دور مقام تک پہنچا سکتا ہے مطلب گھروں میں رکھے جانے والا فون موبائل فون تو نہیں تھا تو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک لاسٹنگ کی آلہ نکلا ہے وائرلیس وائرلیس کا مطلب یہاں وہ رہی ہے پہلے تو فونوں کو وائر ہوتا تھا وہ وائرلیس مراد نہیں ہے آپ کو مثال کے طور پر حیدرآباد سے بینگلور میں بات کرنی ہے تو یہاں سے وہاں تک وائر تو نہیں ہوتا یہ وائرلیس کہنا ہے بنا فرمایا ہے ناصر کی جی, ایک آنا نکلا ہے کہ آدمی اپنی آواز یہاں سے وہاں پہنچا دے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آخر آواز یہاں سے وہاں کیسے پہنچ رہی ہے پھر چلانے میں پہنچتی دن یعنی دنیا آباد وہاں تھی کا کہنا ہے کہ آدمی جب اپنی آواز نکالتا ہے تو اس کی آواز ہواؤں میں مقدس ہو جاتی ہے مخلوط ہو جاتی ہے پھر جاتی ہے پھر اس کی آواز ہوائیں یہاں سے وہاں تک پہنچتی ہے تو وہ آواز بھی ہوا وہاں تک جس کو تو اس زمانے میں بھی لوگ مانتے تھے اب اگر کوئی کہتا میں نہیں مانتا تو اس سے بڑا نادان اور بے وقوف تو اور کوئی دنیا میں نہیں ہوا کیونکہ سارے موبائل کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے جو آوازیں پہنچائی جا رہی ہے تو ہوا ہی ہے ہوا نہ ہوتی تو پھر اس کے ذریعے کوئی اپنی بات پہنچانے کا کوئی راستہ ہی نہیں تو انسان کی آواز ہوا دور دور مقامات تک لے جاتی ہے کیسے لے جا رہی ہے کو پہنچانے کے لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ ایک سے دور کچھ مقام تک وائر کا استعمال کیا جاتا ہے پھر دور دور سے مقامات تک حضرت ایک لفظ استعمال جس کو سیکنڈ ہینڈ سے تعلیم کر سکتے ایک دوسرا لفظ اردو زبان میں ہم نے استعمال کیا تو اس کے ذریعے آواز پہنچ گئی اس کے بعد حضرت فرما رہے ہیں سننے مسئلہ سمجھیے کہ جب مؤذن اذان کہتے ہیں اور اشد اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو سرکار کے نام مبارک کی برکتوں سے ہوا کو ہے اور جہاں جہاں تک آواز پہنچتی ہے یہ نام آواز آواز آنے کا مطلب ہی یہ ہوا کہ یہ آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے تو نام مبارک کی برکتوں کو لے کر جا رہی ہے کیونکہ آواز نہیں پہنچتی تو ہوا نہیں پہنچتی آواز پہنچتی آواز نہ آتی تو برکت نہ آتی آواز آ رہی ہے تو نام کے کے ہواؤں میں نام نام پاک کی برکت ہے اسی لیے اللہ حبیب نے صحابہ کو فرمائی کہ سن کر لیا کرو تو نام سن کر چوننے کا مطلب کیا ہے نام پاک کی برکتوں کو اپنی آنکھوں سے اپنے باتیں پہنچانا اور اپنے منہ سے اپنے باتیں میں پہنچانا تو جو عقل کی بات سنتے ہیں ان کو اپنی انداز میں اور ایک بات عمل کی آ تو ایک بات سماج کریے جشی کشش زمین کے مطابق گفتگو کی جاتی ہے ویسے ہمارے کے علماء کرام نے خاص طور پر اعلیٰ آلہ یوجنا ہے زمین گردش نہیں کرتی امام انوار اللہ فاروق رحمۃ اللہ کی تحریرات پڑھیں گے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بھی گردش زمین کے فارغ نہیں ہوں یہ ظاہر ہوتا ہے کسی اور کی تحریر میں کوئی اور بات ہوگی تو میں اختلاف نہیں کرتا مگر ہم نے جو پڑھا ہے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ کر رہا آپ کی جلدی رات سے جو بات ثابت ہوتی ہے خاص طور پر آپ نے اس پر جو بحث کروائی ہے وہ کتاب القل میں ہے اور اسلام کے ساتویں حصے میں ہیں تیسرے حصے میں جو آپ نے اس پر گزر سکھائی حضرت فرماتے ہیں کہ گردش زمین کی اور سارے جہاں کی گردش جو تاریخ سائنس سائنسدانوں کہتے ہیں کہ سورج گردش کر رہا ہے چاند وغیرہ زمین وغیرہ سیارے سارے کے سارے گردش قرآن پاک کو کہتا ہے کل یا تلسی کہ سارے سیارے اپنی گردش پر چل رہے ہیں اپنی روٹ پہ چل رہے ہیں فی باخی تو اس سے بات ہم کہتے ہیں کہ گردش ثابت ہوتی ہے لیکن یہ گردش نہیں ثابت ہوتی یہ سفر ثابت ہوتا ہے چل رہے ہیں کا مطلب چل رہے ہیں ہر چلنے والی چیز کا پھرنا ضروری نہیں آپ بال گے تو اگر گھما کر خاص انداز سے گے تو پھر کے جاتا ہے سیدھا پھینکیں گے تو سیدھا جاتا ہے تو ہر جانے والی چیز کا گردش کرنا ضروری ہے تو قرآن میں چلنے کا ذکر ضرور آیا ہے گردش کا ذکر نہیں آیا بہرحال کچھ حضرات ایسے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جو رہے نے اس کا خلاصہ کر رہا ہوں کہ سائنس سے متاثر ہونے والے لوگ خاص طور پر دنیاوی تعلیم پڑھنے والے نوجوان مسلمان ہیں وہ گردش زمین کے قائد ان کو نہیں رہنا چاہیے اس لیے کہ یہ جو مسئلہ ہے در حقیقت بے دینی اور انہار اور انکار تک ہے یہ بولنے کے لیے چھوٹی سی بات ہے کبھی کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے جھگڑ لو لڑ لو باتیں کر لو اختلافات کر لو لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا شیخ الاسلام کو سمجھا رہے ہیں اپنی کتاب آپ اختلافات آپ گفتگو جب کرتے ہیں تو اس کے نقصان کو بتا رہے ہیں تو بنوا رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے دراصل یہ جدید کل والوں کا یہ عقیدہ ان کا نظریہ ہے کہ دنیا کا کوئی خالق اور دنیا کا کوئی مالک نہیں ہے بندی سے کہتے ہیں ساتھ بنا کوئی میرے بنا کوئی کچھ بنا اور جب وہ کھٹ گئے ہیں تو اس کیفیت کے ساتھ کھٹے کہ ان کے اندر گردش آتی ہے ہوا کہ مقناطیس میں کشش کی بھی صلاحیت ہے اور دفاع کی بھی صلاحیت ہے وہ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پھٹے ہوئے مادوں میں کشش کی بھی صلاحیت ہے دفاع کی بھی صلاحیت ہے جو خود سے گردش کرتے ہیں کبھی کشش کا غلبہ آ جاتا ہے تو بھی گردش ہوتی ہے کبھی دفاع کرنے کا غلبہ آتا ہے تو بھی گردش ہوتی ہے تو یہ دنیا خود بنی ہوئی ہے ان کاروں کو داروں مل کر یہ بات دے جاتی ہے مگر اس مہان اور اس کے نقصان کی طرف لوگوں کی نظر نہیں ہے شیخ الاسلام ان کے نظریے کو کیسے باتیں کرتے ہیں آپ کو سماعت کے آپ کی بات میں ختم کروں گا حضرت شیخ الاسلام یہ فرماتے ہیں کہ کشش زمین کے قائل ہونے والے علماء سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ زمین باقی تک کھینچنے والی ہے کہیں گے کہ ہاں زمین کھینچنے والی ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ زمین اگر کشش کرنے والی ہے تو آپ کوئی دلیل دیجیے تو دلیل دینے والے کے دلیل گروہ والے کہتے ہیں کہ دیکھیے مطلب کوئی سخت چیز ٹھوس چیز آپ اوپر پھینکیں گے تو نیچے چل جاتی ہے کوئی ہلکی چیز اگر اڑائیں گے ہوا میں اڑ جاتی ہے سماج کے اوقات سے زمین کھینچ رہی ہے اس وجہ سے پتھر زمین کی طرف آ رہا ہے اگر زمین میں کشش نہیں ہوتی تو پتھر نیچے نہ گرتا اگلی بات ہے آسانی سے لوگ سمجھ جاتے ہیں خاص طور پہ وہ لوگ جن کی آفت بہت کم ہے کمافل لوگوں کو ہی دنیا کی مثالیں ایسی سمجھ میں آ حضرت ہیں اللہ رحمۃ اللہ نے بہت سارے مقام پر فرمایا کہ ہمارا دین عقل کے مطابق ہے ہمارا دین عقل کے مطابق ہے اگر ناقص عقل کے مطابق نہیں ہے کامل عقل کے مطابق اور عقل کامل کب ہوتی ہے دین کی باتوں کے پیچھے عقل لگائیں گے تو کامل ہے اور دین کی باتوں کو عقل کے پیچھے لائیں گے تو نہ کسی تو یہ بنوایا کہ اگر زمین میں کشش ہونے کے لیے آپ پتھر کا نیچے آنا ثابت کر رہے ہیں تو حضرت فرماتے ہے کہ پتھر سے ہلکا پرندہ بھی اڑتا ہے تو زمین اس سے نہیں کھینچتی جب زمین میں کشش ہے تو پھر پرندے کو کیوں نہیں کھینچ رہی ہے پتھر کو کیوں کھینچ رہی ہے تو یہاں پھر آپ نے خود سوال کیا اب یہاں جواب یہ کیا جا سکتا ہے کہ پتھر نے اپنی قوت استعمال نہیں کی اس وجہ سے زمین جہاں نے ہوا پرندہ اپنی قوت استعمال کر لیا اس لیے وہ اڑنے لگا جواب بن سکتا ہے حضرت خود جواب بنا رہے پھر اس کے خود کا جواب دے دے فرماتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ پرندے نے اپنی قوت استعمال کی تو کیا پرندے کی قوت زمین کی قوت سے بنی ہوئی ہے پھر یہ بھی ماننا پڑے گا اگر پرندے کی قوت چاہیے اور اگر سائنس وغیرہ علوم سے دلچسپی بھی اگر کوئی رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ علماء حق علماء اسلام کی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ ان حضرات نے اسلام کو جدید نظریے کے مطابق کیسے سمجھایا گمراہ سکھوں کے طریقے میں ہوں گی جب وہ پیروی میں جائیں گے تو گمراہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا تو ایران حضرت شکل اسلام بانی اللہ نظامیہ امام اللہ فاروق اللہ کی شخصیت آپ کے جسمی کارنامے وغیرہ اسلام ہے گویا مسلمانوں پر حضرت شیخ الاسلام کا ایک بڑا احسان ہے اور آپ اتنی دور اندیشی کے ساتھ کام کرنے والے ہیں کہ شیخ الاسلام نے اپنے زمانے میں ملک عرب میں خدمت انجام دی آج میں لیے آپ نے ایک مسجد بنائی اور اجمیر شریف میں مدرسہ قائم فرمایا اتنے بڑے کارنامے ہیں کہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ لکن میں رہنے والی شخصیت کا کام دنیا میں آج سے ایک ڈیڑھ سو سال پہلے اتنا پیدا ہوا ہے اور دائرت المان حضرت شیخ الاسلام نے جو قائم فرمایا اس دائرت المان کی کتابیں آج سے سو سال پہلے مصر سے چھپا کر دی اور وہی مصر کی کاپی پوری دنیا دنیا عرب کے لوگ آج تک چھاپ رہے کتابیں بہت ساری ہیں کنزل کمار اور انمستدرک امام حاکم کی کتابیں ایسی کتنی کتابیں ہیں دنیا اسلام کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ کتابیں موجود ہیں شیخ الاسلام نے لائبریریوں سے ان کے محوطے نکالے اور اس کو زیور تباد سے آراستہ میں ہاتھ کی کتابیں تو بیلان حضرت شیخ الاسلام کی شخصیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین اسلام کی ترقی کے لیے منتخب فرمایا ہمارے لیے شہادت مندی ہے کہ ہم ان بزرگ کا ذکر کر کے اپنے غلاموں کا کفارہ کا کام انجام دے رہے ہیں کیونکہ خود شیخ الاسلام نے روایت نقل فرمائے مقام کے حسنہ سے کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ والوں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور ذکر کرنے والوں کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو دعائیں پرور دیا شیخ الاسلام کے ذکر پاک کے صدقے میں ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے اور آپ کا پیغام ہمارے ظاہر و باطن میں جاری فرمائے صلی اللہ تعالی وسلم علیہ وسلم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد لله